olvidarte de papi o mami. Juegos y colores. amigos y no olviden suscribirse a nuestro Yeah. ayudarte de papi o mami. Ahora le pondremos diamantina.